بسم الله الرحمن الرحيم آه، نقدم إليكم الآن شرح عن بعض أنواع عروق السواحل ومنها آه، عرق السواحل القنفذي وعرق السواحل الناري طبعا عرق السواحل القنفذي هو من حيوان القنفذ آه، نعرض عليكم الآن أحد العروق اللي هو عبارة عن عشر لويات طبعا هذا يدل على قوته اللويات هي هذه الظاهرة أو الفتلات أو اللويات طبعا عشر لويات طبعا في عروق أقل وفي عروق بأشكال مختلفة أشكال مخروطية مثل هذا العرق طبعا هذا من إنتاج حيوان القنفذ آه، وهو أمر رباني حيث يستعمل لحماية آه، جحره ويتم استخراج هذا العرق بطرق معروفة آه، من قبل المختصين وطبعا في عنا بعض أنواع من العروق التي هي طبعا تتأثر بحجر المغناطيس طبعا مش كل العروق تتأثر لكن البعض فيها خصائص آه، مختلفة عن أخرى بعض طبعا مثل ما ظهر عنا بكون حجمها وطبعا قوتها آه، واختصاصها بشكل معين من ناحية القدرة والتسخير والأمور المالية آه، والهيبة والقوة والأمور مختلفة منها الأوراق والأمور القضائية والتحصين من الأسحار واضح وطبعا يختلف سعرها حسب اللويات لأنه في أمور آه، عظيمة تعملها منها موضوع كسر الزجاج وفتح الأقفال هذا العرق يكون قدرته أكبر من العرق اللي هو حجمه أصغر أولوياته أقل لذلك يكون سعر هذا العرق مرتفع من ناحية حين البيع والشراء وطبعا في أحجام من ناحية السماكة والغلاظة هذا طبعا القنفط هو اختصاصه وقدرته أما بالنسبة لبعض العروق آه، التي تم اختبارها عبر حجر المغناطيس طبعا العرق هو منه معدن ولا يعني هو أمر طبيعي طبعا بعض الأماكن والدليل بعض الأماكن لا يتأثر بال... لا يتأثر بالمغناطيس ولكن بعض أطراف حيث مخارج القوة بهذا العرق يتأثر بحجر المغناطيس طبعا هو قدرته منه مثل المعدن لكن عند اختبار ينفر أو ينجذب بعض الأطراف المغناطيس ينفر من حجر المغناطيس نعم. هذا العمر العرق يتجاوب بشكل كبير منه نفور ومنه انجذاب باتجاه حجر المغناطيس وهذا يكون عرق حي باتجاه الطاقة بتعبر عن الطاقة الموجودة فيه واضح طبعا بشكل عادي هو لا يلتصق بالمغناطيس لأنه هو منه معدن هو لا يلتصق بالمغناطيس لكن ببعض المخارج حيث هو من ناحية مثلا الجذب إذا تم ملامسة شخص فهو تعرض للامتلاك من صاحب العرق قدرة الجذب عالية في هذا العرق وهذا العرق طبعا صح حجمه منه كبير لكن مميز بينسحب وينفر وينجذب بشكل مختلف يتفاعل بشكل كبير وطبعا في أنواع أيضا مختلفة من العروق منها تأثير أقل مع المغناطيس آه، مثل هذا العرق تفاعله قليل وفي عروق تتفاعل أكثر وأقل ولكن هذا آه، يعني العرق الذي لا يتفاعل مش دليل عدم قدرة بالعكس هذه خصائص مختلفة تختلف من عرق حتى لآخر وإن شاء الله نكون عرضنا عليكم أمر مميز اليوم وأمر نادر اللي هي أنواع الحروق الكبيرة والأشكال والأصناف المختلفة وهذه الخاصية الانجذاب نحو آه، طاقة المغناطيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته